Hello，大家好啊，我是静静。这是我们隔离的第几天呢？也记不清楚了。反正今天要吃个大餐了，有六个人在家吃饭呢。今天做一个饺子吧，刚好之前买的那个绞肉机又可以用上了。正好几个人，老爸老妈也吵着说要吃饺子。宝宝这么小，但是他挺喜欢吃肉的。今天饺子应该合他胃口。再削一个莲藕进来，刚刚肉已经绞好了。 刚开始还有点担心这些物资会没有供应，现在放心了。楼下的超市是每天都有新鲜的蔬菜、水果以及这些肉菜，想什么时候买就什么时候买。唯一的缺点就是不能出去，这也没什么，有吃有喝就足够了，就当是休假了吧。唯一的不足就是最近不能上班了，收入会有一定的影响。 前两天不是说刚交完房租吗？现在每天吃吃喝喝没有进账，压力是有一些的。还好有一些存款，也不用太担心了。小平在那里包饺子嘞，我也帮不上太忙，就把厨房的卫生搞一下吧。地面有点脏了，拖一拖，用刷子刷一刷，把地板也搞干净吧。不得不说，媳妇这饺子包的还是挺漂亮的，一笼一笼的，放进冰箱。 等一下，爸妈过来就可以直接开始做饺子了。尤其是小五，天天屁也不干，屁事也不干。说实话，做饺子就是前期有点复杂，后期我觉得挺方便的，也不用炒什么菜，一家人坐在一桌也够吃，想吃多少就有多少。 <laughs> 那你就自己做着吃了。那也 你看丫头都淡定了，你看她自己吃。哎，我的宝，哎，你不是好烫的吗？我的宝宝，你会吃吗？会吃。嗯，用筷子啊？啊，这样可以。还有这也是宝宝第一次吃饺子呢，看他拿着勺子一勺一勺的往嘴里挖，想必他也挺喜欢吃吧。 其实这样简简单单、平淡的生活是我媳妇最向往的，却不是我特别喜欢的生活。我喜欢的生活，应该知道我粉丝的朋友们应该都知道吧？希望有一天，我这个希望的生活真的能够实现，大家作为我的粉丝，也能有一个见证。小如意一边吃，还一边很满足的咯咯大笑。 这一次应该是做到他的心坎里去了。小东西确实有点挑食，平时做的很多菜、很多肉啊什么的，想给他吃一点，他都不怎么吃的。有时候觉得他挺喜欢吃肉，有时候又觉得他不那么喜欢，搞不懂。多吃点嘛，老爸也今吃了，你神经病的宝藏。好了不？宝藏是归我。进来。 他怕他饿着，他们不够吃。老丈人的观念就是吃好就行了，不想多吃。丈母娘就不一样了，她就觉得就应该吃多才是吃好，所以她想给老丈人盛一碗，老丈人不干，两个人差点又吵起来。好了，就到这里啦。